Candomblé, Sabog ang putik. Chelpugon. Nasaan na si... Mukhaw pa. Baka nandun siya sa may Jollibee. Sa may tent. Okay. days lang. Kala ko ba dapat kumain na? <laughs> wow ah! <laughs> Ito na po uli ang Team JTL. Tayo magbubutik. Let's go! 何Uh, Titan. so ngayon, nakaligtas na po kami sa Titan. So pasok na kami Pupuntang Mount Sinai. <laughs> Let's go. Teka na, Levi. Nabalabo na naman. Seventeen gradient. Oh, <laughs> ang dami pa yan. So, nandun na kami sa unang checkpoint o registration. Sana. May quest adventure. Ayun na yung ticket ano. So, nakarating na po ang JTL sa Mount Sinai. Ten Commandments. Bayad-bayad muna. Morning. Good morning. Tatlo po. Da daming tao, boss. Ah, ito, ito pala. 50. Bayad muna kami nun. Student. Student. Joke lang. Pag-inag lang muna. na po 10 commandment Mount Sinai dito tayo mamaya. Diyan na tayo kaliwa. Picture ko na tayo dito. Dito sa straight. Eto na po. Sandugo Trail. na butikan so napalaban ng ating bike may lang tayo susugod sa trail ng putikan so dandahan chill chill Meron pa nasa likod, boss? Meron pa nasa likod? Wala na. Okay, thank you. <laughs> Bike, bike! Sabi ko sa'yo eh. Boom! Ito na po si Race King. Uy! <laughs> Enjoy. budol o oh, budol. <laughs> One third pa lang. Wala pa nga eh. <laughs> Dami pa yan. Minotaur ko to kasi tuyo. Kumaga ganyan-ganyan lang yung ano. Ang problema nga yung pababa doon. Oo. Hindi. Para siyang yung lupa na nauka ng baha. Meron pa? Oo, yung dulo. Uy, wala pa tayo sa one-third. <laughs> ano, maglalamesa naman ang next, oh. <laughs> oh, huwag mo na iwasan. <laughs> masasabi niyo, sir? Um. Ah. Malag. Huh. <laughs> Isa-isa lang. Magawa kayo na upuan. Hindi umano. Hindi na maangat Nag-overheat na yung isa yata eh. Tapos yung isa, pilit hinahatak. Pero, ganito na rin nangyari. Wala nang traction. Ba't sila dito dumaan kasi? Nagugulungan din yung tinanggal eh. <laughs> Ito, umiikot na. <laughs> Ito, gumulong na po ulit. <laughs> Tingnan natin kung saan tayo ma-stack ulit. Choco. JTL Trail Riders Yun lang Ito na madulas madali dyan eh. Dyan. Sige nga! Ay, napagulang tao. Bagay na ko eh. <laughs> Square na yung gulong ko. Panis. Sa kanan. Kung hindi pa ganyan kapotek yung gulong natin, maganda. Diretso. Kaya yan. Sa likod ka lang mag-brake. Is. Yun know, oh, may slide pa si Jimmy oh. Panis. Sinadya niya yon. Kala nyo ah. dagang da. on back to the ball game ay dapat sa kabila Pag. Ang tigasan ng putik, ayaw mahugasan ah. Doble puwersa dahil sa putik. Balik tayo. Balik tayo. <laughs> Boom. Ayan oh. Jolan. Taong putik. Bag ni Marlon. <laughs> okay. Palag-palag na uli. Let's go. Oh, right side din. <laughs> Mahaba pa yan. bike. Ingat, Ingat din. Hello ba yan? Hello! Oh, hello. <laughs> Enjoy! Ayun oh. Yan ang bagay dito. Ako na all. Woo! Okay na po kayo na, baka hindi na ako makapit. Hala. Gitna. Uy, ang ganda dito. Bila. <laughs> Basahin muna natin. Walang mambot. Ayan. Tapos, pagpag. Ay! Pagpag! Ang liputik. Kanan. <laughs> Doon pa, sa dulo. Ito na yung ano ha, yung malalalim. Ingat po. Preno lang ha, ah. preno lang sa likod. Woo! Aligo din. Ah! Hugas. Ito. Oh, Isi-isi lang ha. Ah. Walang tututok. <laughs> Ah. Lalim. Gitna. Lean back. Tawik ka. Uy, shit. Pipip. Pipip. Thank you. <laughs> Nagtulak. Hey. <laughs> Saan? What's wrong? Pipitan niya. Kaway-kaway, mga kamote. Kolekta ng putik. Buti na lang. Meron ditong 5 peso car wash. All right.